Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota yuutuubaraa ayyaantu asalaa jira jedhatti argamtan baga jiraattan baga eeggamtan baga isaa kana eegdanii isiniin jechuun jaaladha. Ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qaqqabu nagaan koo kan onneerraa maddee isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa har'allee yaada tokkoo barumsaa torbee darbee guyyaa sadii guyyaa afurii tokko lama jechuudhaan itti fufeetoo jira. Egaa ka eh, wanna tokko namni gaafa waa dhaga'uu gaafa karaa miidiyaa qabateetoo dhufu namni eh, rakkoo ofii yoo keessattuu yommuyyuu fafa ofii namni silaa dhokfateetuma gaadaa ofii keessatti qabata. Garuu namoonni miidhamaawwan akkanaa kun as bahaniitoo eh, dubbachuun ifaan ifatti sodaa tokko malee dubbachuun obboleessi akka kootii obboleettiin akka kootii. akka ittiin hin miidhamne ani waan kana miidhame keessa darbeetu jira jechuurra kan ka'een karaa miidiyaatti ifaan ifatti namni baheetu kan seenaa ofii dubbatu egaa ka'anillee e, warroota akkanaa kanarraa e, fudhachuudhaan yaada isaanii fudhachuudhaan qabadhee kara chaayinaa lagootii yookaan kara chaayinaa la ayyaantu asallaa dhufe e, ni dabarsaatu jira warroonni dhageessanii hagadhumaa dhaggeeffatanii yaada keessa yaada gaggaarii barreessa fi jirtan guddaa isaa galatuma isiniin jedhaa keessattuu eh, namoonni eh, muraasni yeroo ofii fudhatanii yaadaf qalbiidhaan viidiyoo kana dhaggeeffatanii koomentii babbareedaa koomentii dheeraa barreessan warroota miiliyoonan lakkaawwamu oli ijoolleen kunii dhugaa isaas tan guyyaa tokko qabadhee tan dhufee baay'ee kan nama dinqisiisanii fi nama kam keessattuu rakkoo keessayyuu nama jiruuf jajjabinaa fi haamlee kan ta'u warroonni barreessan Eh, guddaa isaa galatooma isin jechuun jaaladha ah, dhugaa dubbachuun namoonni akkanaa kun namoota rakkataa akkasii kan namoota yookaan seenaa akkanaa kana boru jijjiiruudhaaf warra onneen isaanii kakka'e namatti fakkaata. Eh, dhugaa dubbachuuf namoonni koomentii san warroonni akkasii kun koomentii kana dubbifatan namni akkanaa kun qaamanillee oduu nu arge nama nu gargaaruu danda'u nama nu jijjiiruu danda'u jedhaniitoo itti gammadan namoonni barreessanii jiranii guddaa isaa galatooma isin jechuun jaaladha. Akkasuma karaa viidiyoo koo har'aatitti hoggaan cee obboleettiin tokko seenaa baay'ee eh, namatti ulfaachuu danda'u wanta nama tokkorraa yookaan shamara takkarraa barattee eh, bu'aa ce'ii meeqa keessa darbitee kaatee eh, seenaa hin tollee iyyuu as bahee kan an qaqqabe kun isin hin ani Eh, maal akkan ta'e haadha koo gatii natti baastee abbaa maliina na irratti seenaa hin taane dalage jettee obboleetti kun as baatee laphee cabaadhaan jiruu nama lamaa kan balleessee eh, jiruu nama lamaatii olitti jiruu kootillee hin balleessee walumaa galatti jireenya lafa kanaati irratti jette dubbatte obboleetti kuni baay'ee waan garaa nama nyaatuuf akkasuma nama dha garuu irraa baranna anis isin qofa hin ta'in anis as keessatti waan irraa baradhu nama waan barsiisuu qaba kan jedhu qabadheetoo dhufe haga dhuma viidiyoo kana dhaggeeffadhaa isiniin jechuun jaaladha obsaan viidiyoo haga dhumaa dhaggeeffadhaatii koomentii barreessaa isiniin e jechuun jaaladha egaa kaa obboleettiin kunii haati koo abbaa malee na guddistee haga talli koo barattee ofii ishiitii of dandeessutti ani gaayilatti hin seenu jechuudhaan kan kophaa ishii na guddiste jettee Dhufee ergan ani yuunivarsiitii galee haati koo karaa gaalaatti qarseente. Haati koo hojjettuu mootummaati. Hojjettuu mootummaa doktora jette intalli kun haati nama of dandeessedha. Eh, sirriitti akkuma nama abbaan irra jirutti olitti kan na guddistee haati kun akka gaafa tokko ana humtu natti hir'atu hin barbaaddu. Baay'ee kunuunsitee na guddistee jettee egaa ka ah, yuunivarsiitiidha illee baanan hojii naannuma sanitti akkan qabu idduma jireenya mana keenyatti akkan irraa hin fagaanne akkuman ishee wajjin jiraattu barbaadde hojii ofii hojumaa mootummaa anas na qabsiiste achitti jettee heddumanitti dhaladhe heddumanitti guddadheetti hojii qabee manuma haadha kootii taa'aa ture jette dubbatte obboleettiin kuni e, abbaa manaa ishee haadhaa yookaan abbaa biddeeni kana wajjiniin walitti dhufeenyi koo baay'ee e, abbaarra kan adda ta'e natti ta'aatu dhufeette isa otoon ta'e ani jette anatu yaada kana ofitti jijjiire malee abbaa biddeenii sanii miti inni akkuma nama ilmoo tokkotitti ana kabajee waliin jiraannetti garuu ani kara sanii isa fudhachuu hin dandeenye jette obboleettiin tuni egaa kaa jidduu kana keessa kan jiru eh, baay'ee waan dubbachuu ani hin dandeenyedha eh, garuu haga tokko eh, namaaf ni galaa isheen kun abbaa biddeenirraa ilma argattee intalli kun intala daa'imaadhaa boru bakka guddaa geessi jedhamtee haati kun kan itti dadhabdeedha. Eh, kan sadarkaa hin irratti argamte egaa gaafa haati kana argitu kufuudhaan gaggabuudhaan karaa mana yaalaa haati geeffamte eh, gidduu kana keessatti wantoota jiru dubbachuun baay'ee ulfaataa Egaa ka haati ishee gaafa of beektu mana yaalatti gaafa of beektu anas isas natti dhiyaattanii harkaan nan qabinaa jechuun doktoraan nurraa baasaa jechuun. narsiin anas abbaa manaa isheetis baasanii nuti karaa manaa deemnee haati koo erga fayyiteen booda karaa manaa hin deebinee karaa gadaamii galtee jettee dubbatte. Haati koo karaa eh, gadaamii hin galtee ani garuu jireenya kootti fufee jiraachaa ture. Garuu ollaan firoon namni hundi naannoo san kan jiru hunduu ana jibbee kophaan ta'e jettee jidduma kana keessatti ani dhalli garaa koo keessatti uumamee mucaa dhiiraa tokkoon dahee jettee egaa ka amma garuu mucaan koo guddatee jiraa, mucaan koo uh, umuriidhaan waggaa kudhan gaheetoo jiraa, haati koo gadaamii jirti garuu haati koo ani gaafan haadha koo barbaacha deemee haadha koo dhiifama gaafadhu haati koo boossee dhiifama naaf gootee ani garuu ilmi koo haga har'aa dirasii ani eenyurraa hin dhaladhe abbaan koo eenyu jedha gaafii ilma kuutii baay'atan ta'a. Haadha koo hojii mootummaa hojjettu, jireenya oophaa jiraattu, jireenya gammachuutti jiraattu keessaa mana ishiitii baasee gadaamii akka galtuun godhe. Haati koo kophaa ishii irraa adda baatee eh, namoota hunda irraa adda baatee kophaa ishii akka jiraattu haadha koo godhee jira. Akkasuma immoo ilma narraa dhalate abbaa malee hambisee jira. Gaafii yeroo hundaa gaafii gurguddaawwan waa'ee abbaa naaf kaasaa ilmi koo garuu maal jedheen abbaa biddeenii kurraa yookaan haadha koo kan fuudherraa si dhale jedhee akkamiin itti mucaa koo haga ammaa dirasii jireenya hadhooftuu keessa jiraadha. Iddoon itti dhiladhe deemuu hin danda'u. Manni koo yookaan manni haadha kootii e, gizeen kireessu waggaa keessatti yeroo tokkoon deema namni nam jaalatu olloonni firoonni. hiriyoonni haadha kuutii hundi hoggaan argan na arrabsu baay'ee jechoota badaa badaa natti dubbatu kanarraa kan ka'e namarra baqadheetaan magaalaa finfinnee keessa dhokadhee mana kireeffadhee jiraadha ani hojjettuu mootummaati mucaa kophaan guddisaa jira garuu yeroo hundaa gaafin naa dhiyaatu baay'ee natti ulfaata kanarraa kan ka'e mee namni maal na gorsa maal godhuun qaba mucaa koo hoo maal jedhee ibsuuf hin qabu akkasuma haati koo karaa gadaamii galtee amma achi ani addunyaan kun nagahe jette haati koo umurii miti kan ishii gahe haati koo ganaa nama deessee dhala biraatu godhattee e, jireenya ishee itti fuftee jiraachuu dandeessudha murteeffattee karaa gaa'ilaa dhufte garuu murtoo ishii sananatu jala balleessee haadha koos mucaa koos anas jireenya hadhaa keessan jira maal na gorsitu jette obboleettiin kun karaa miidiyaa kanaatti dhufte egaa kaa e, ani jechoota baay'ee nan qaba sa'aatiin garuu nan gahu keessattuyyuu gaa'ela keessatti keessattuyyuu namoota walitti dhiyeeyuudhaan abbaarra haa ta'u obboleessallee haa ta'u firootallee haa ta'u walitti dhiyeenyi keenya maal fakkaata kan jedhu tarii ani isin miidiyaa kanarraa wantoota baay'ee barannee of eeggannoo godhuu dandeenya ta'a. Namoonni biraa namoonni eh, akkanaa hagam barsiisna laata kanarraa gaafa dhageenyu miidiyaa adda addaatirraa wantoota laphee nama cabsan gaafa dhagee maal nama barsiisna kan jedhudha. Anis ofii kootis ta'ee saba koos ta'ee haga dandeettii kooti namni kun irraa barataa laata kan jedhu too dhufee too jira karaa miidiyaa kanaa. Isinis haga tokko waa irraa hubattan jedheetan abdii qaba. Egaa kaamee obboleettii kana maal godhuu qabdi yaada keessan koomentii jiratti gootonni koomentii eh, warroonni nama gammachiiftan jabaadhu. nama gaddisiisaa osoo hin ta'in warroonni komintii barreessuu dandeessan obboleettii kanaa yaada keessan akka qooddaniif isiniin jechuufaa. Egaa ka guyyaa tokko gaafa naa mijate keessattuu gaa'ila keessatti asumaan wanni dubbachuu barbaadu obboleessi tokko gaafii gaafatame barsiisaa gaayilaati Hiriyoonni abbaa manaafi haati manaa gaafa wal fuudhanirraa Eh, wantoonni akka eh, fiilmii warroonni fiilmii hojjetan yookaan diraamaa hojjetan ibsaa adda addaa yookaan wantoota adda addaa waliif eh, sheerii godhanii tikistii waliif godhanii akkasuma viidiyoo adda addaa laaluudhaan wal gammachiisan gaa'ila keessatti wantoonni kun raawwachuu qaba jedhanii gaafa gaafatan maal jedhee jedhee deebisee fi barsiisaa gaayilaa kuni wantoonni fiilmii fi diraamaa adda addaa fi aaktiiwwan adda addaa hojjetamu. Manaa kutaa hirribaa keessa hin jiru. Kanaafiyyuu abbaan manaa fi haati manaa kaameeras kan isaan qarrasu waan hin jirreef ofumaa isaaniitti aaktii ta'anii bakka dogongoranitti waldeeffachaa eh, ofumaa isaaniitti osoo kan ofii mataa ofii uummatanii isaanii wayya jedhe. Kana maalifan kaasee egaa kan yeroo baay'ee eh, waa tokko eh, kan ala jiru barbaachuu deemurra nuti warirraa waa tokko baranne ofii keenya. kanarraa barannee hurufa deemnee kan biraa barbaadu nuu waliif barsiisadha nuu aaktiiwwanii waliif taanee wal jajjabeessinee eh, yaada dhiyaatu immoo koomentii gaarii walii kennuuf koomentii san abbaan sunni dubbifataa abbaa sadi sheerii ta'eetu koomentiin kun bira gahaa kanaafuyyuu nuumtu aaktii waliif osoo taane kan jedhudha maaliif kana kaaste naan jetta fakkeenya barsiisaa kana fudhadhe gaadaa keessa kun hin jiru mana hirriibaa keessa kutaa hirriibaa keessa kan biraati. Kanaafiyyuu e, jireenyi nama tokkootii fi kan hurufatti mul'atu waliif fakkaatu jedha yeroo baay'ee gaadaa keessa wantoonni dhokatu baay'eetu jira. Kanaafiyyuu wantoota dhokataa kana namni gaafa gadi baasetu dubbata. Nuuyyuu waliif aktidha. Nuuyyuu waliif e, warroota e, gurguddatan waliif ni caalla. Kanaafiyyuu wanna nama jabeessu, wanna barumsa irraa argatamu, wanna gaarii gizee darbu koomentii gaarii akkasuma immoo koomentii sun immoo namni biraatu irraa barata. Anumti yaada kana dhiyeesse kun koomentii kanarraa waa baay'een baradha. Keessattuyyuu ijoolleen lama viidiyoo kutaa lama irratti namoonni lama koomentii dhedheeraa barreessan waan irraa baradhe gurguddaa achi keessa jira. Koomentii san dubbifadheetu jechuudha. Kanaafiyyuu nuuyyuu waliif barsiisadha. Nuuyyuu waliif waa hundaadha. Kanaafiyyuu wanni tokko waggaa dhiyaate waliif waan gaarii, waan barumsa qabu, walirra ejjennee walii waggaa eh, dubbannee nuu walii fi maal jedhetan tan ibsa. Kanaafuyyuu eh, yaadni koo kana fakkaataa guyyaa biraa eh, wantoota adda ta'e, anis isinis nu fayyada jedhe qabadhee dhufaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Viidiyoon kun isinitti tole, yaadni kun isinitti tole waggaa ta'e. yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina laayik sheerii godhuudhaan kara chaayinaalii kanaatitti makamaa isinii jechuun jaaladhaa warroonni haarawaa taataniitu dhuftan sabiskiraayibii godhuun yaada keessanis akkasuma yookaan qeeqas qabaattan yaadas qabaattan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina isinii jechuun jaaladha.